you. I'll show you my. Yeah, that's. Now that one? Why Olha na sua conta lá. É? Olha a sua conta. Depois eu